Глубинский роман. Очень шумно. Соловьев Павел, Петров Владислав. Третья четверка. Донников Сергей, Панкратов Алексей, Буланов Денис, Кузьминых Михаил. Так, дальше. Бердников Дмитрий, Постников Валерий, Пикин Александр, Куликов Александр. Ребята, остальные не торопитесь, пожалуйста, уйдите с бетонки. На бетонке как пакет кого вызвали. Уважайте остальных. Всем пофигу.

все. Сегодня чуть побольше, побольше подъемов, да? Куда? Сюда? Да ну! Ну, Анделя. А ты почему за мной? Рядышком же должен быть. Как странно. Опять, опять я сидишь, и потом вперед уйдешь, да? Так, буквально через три минуты у нас будет стак. Я не знаю, что ты приехал. Я не Егоров, короче, не заехал даже. Ага. Паша наверху. Вон там он. А, пролетел. Квадрик с подвесом. 15 километров так Два. что стартовые позиции здесь очень важны. Две минуты. Эрик сигнализирует до старта. Погода, что ни на есть, самая катабельная. А на финише тут и арбузы были, да, и пироги, да? Да, правда. Тут пироги. Будут? Где Александр? Или нет? Да,

Блин! Я прямо, я, я, а ты кто? Ну давай. Может, хоть расшугаешь. Ай! Давай, давай, давай, давай. хорошо, что это небольшой камень. Napoleon. Не понял, да? так долго ждать буду. Так. Ну вот ты справа. проехал. Сука. Насос есть? Есть. Нет. Брось, пожалуйста. Первый раз за все гонки пробился. Блин, ты убрался. Отдам на финише. планчик. Так, и как его Толку-то. Э, блин, все, хана. Не держит. А где ты? Так. Как на финиш, короче, всего интересно. так убьет. Так. Ну все, короче. На этом гонка для меня завершена.